LibreOffice Base ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LibreOffice Base ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭਰਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ LibreOffice Base ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਬੇਸਿਕਸ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਭਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਇਸ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਬੋਟਮ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਿਰ LibreOffice Suite ਅਤੇ LibreOffice Base ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ open an existing database file option ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ recently used drop down box ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਓਪਨ ਬਟਨ ਉਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੇਵਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਪਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਫਿਸ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਫਾਈਲ ਸੇਵਡ ਹੈ ਆਓ library.odb ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਓਪਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਟੇਬਲਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਕਿ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਸੱਜੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਟੇਬਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗੀ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਨਾਮ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ books library LibreOffice base table data view ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰੋਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਜੋ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੀਲਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਫੀਲਡ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬਣਾਓ ਦੋ ਟੈਕਸਟ ਫੀਲਡ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਟ ਫੀਲਡ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਸ ਟੇਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸੇਗਾ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਟੇਬਲ ਬੁਕਸ ਇਸ਼ੂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਸ ਇਸ਼ੂਡ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਡਸ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟੀਜਰ ਫੀਲਡ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਆਈਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟੀਜਰ ਫੀਲਡ ਟਾਈਪ ਨਾਲ book ID integer field type null member id date field type null issue date date field type null return date date field type null actual return date at the yes no bulletin field type null checked in ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ books issue table ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੈਂਪਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਡੇਟਾ ਵੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲਸ ਹਨ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਹੈ ਬੁక్స్ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਬੁక్స్ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲਮਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀਜ਼ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੁਕਸ ਇਸ਼ੂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਕ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਆਈਡੀ ਫੀਲਡ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਬੁਕਸ ਇਸ਼ੂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਯੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਵੈਲਯੂਜ਼ ਬੁਕਸ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਲਯੂਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਕਬੈਥ ਨਾਮਕ ਬੁਕ ਦਾ ਬੁਕਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬੁਕ ਆਈਡੀ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਕਸ ਇਸ਼ੂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਕ ਆਈਡੀ 3 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੁਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਕਬੈਥ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ ਬੁੱਕਸ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਫੀਲਡਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿਬਰੇਆਫਿਸ ਬੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਟੂਲਬਾਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਪ ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਡ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਨਾਂ ਟੇਬਲਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁਹਰਾਓ ਪਾਪ-ਅਪ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁక్స్ ਬੁక్స్ ਇਸ਼ੂਡ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਲਿੱਕਿੰਗ ਡ੍ਰੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬੁక్స్ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬੁਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੈਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁక్స్ ਇਸ਼ੂਡ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬੁਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫੀਲਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈਏ ਮੈਂਬਰਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁక్స్ ਇਸ਼ੂਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਏ ਹਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher project ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ national mission on education through ICT MHRD Bharat ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ spoken-tutorial.org ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ spoken-tutorial.org/nmeict-intro ਇਸ ਲੇਖਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਿਊ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ